ነውና ሙስሊም ያደረገ ፋኒቁም ነውና አልሐምዱሊላህ ይድረሰው ምስጋና ሙስሊም ያደረገ ፋኒቁ ነውና የዛሬው ሙሽሮች እንኳን ደስ ያላችሁ በኢባዳ በርቱ፣ አላህ እንዲወዳችሁ። በኢባዳ በርቱ፣ አላህ እንዲወዳችሁ። አልሐምዱሊላህ ይድረሰው ምስጋና ሙስሊም ያደረገ ፋሊቁ ነውና የሙሽሪትን ደስ ያለሽ ልጅሽ ማድጋልሽ ለዚህ ወግ በቃሽ ያላን ውለታ እናቶ ያትርሺ ያላን ውለታ እናቶ ያትርሺ አልሐምዱሊላሂ ይድረሰው ምስጋና ሙስሊም ያደረገ አሊቁ ነውና ምስጋና ሙስሊም ያደረገ አሊቁ ነውና የሙሽራው አባት እንኳን ደስ ያለህ አላህ በራመቱ ወንድ ሊሰጡህ ምስጋና አስገባ ለዛ ለጌታህ ልመናን አስገባ ለዛ ለጌታህን አልሐምዱሊላሂ ይድረሰው ምስጋና ሙስሊም ያደረገ ሀሊቁ ነውና አልሐምዱሊላሂ ይድረሰው ምስጋና ሙስሊም ያደረገ ሀሊቁ ነውና ሙሽሪት እንኳን ደስ ያለሽ ለዛሬው ጋብቻ ምን ይሆን ምርጫሽ? ሀብት ዘሩን ትተሽ ዲኑን ከመረጥሽ በእርግጥም ጎበዝ